Mambo vipi mtazamaji wa Saint TV? Mimi naitwa Keti uh, na tuko maeneo ya Dar Service Park Kawe. Mahali hapa bwana, siku ya leo kuna event ambayo imeandaliwa, lakini pia ni swala la kijamii na kuna wafanyabiashara wako hapa, wana ndoto kubwa kweli kweli. Tupige story moja mbili tatu. Habari nzuri, si nikwambia shikamoo, marhaba. <laughs> Sawa, unastahili hilo tuambie kuhusiana na hiki ambacho amekuja kukifanya hapa siku ya leo. Naona tumeshazungumza na watu wengi, wanakuambia kubwa zaidi ni, ni, ni nathamini kuna project ambayo inaendelea hapa kwa ajili ya kuwasaidia watu ambao wana shida ya sickle cell, lakini pia kuna watu ambao mmekuja mnafanya biashara zenu binafsi. Hii ina, inakufanya wewe utembee mahali pengi, labda sehemu nyingi sana, lakini pia unajifunza nini? Uh, najitangaza pia, najifunza, nakutana na watu wengi wengi, na pia nakutana na fursa mbalimbali, ndio. <laughs> Sawa. E, inapotokea sasa, ulipokuwa labda una mahali ambapo pana biashara, unafanya biashara yako kule tofauti na hapa, labda ulikuwa unauza kwa siku, unaweza tukauza hata bidhaa sita mpaka zaidi. Hapa unaweza ukakaa labda karibia masaa mawili hujauza. Nini kingine ambacho unatoka hapa unaenda unasema nyumbani, leo nimeenda sehemu fulani nimejivunia moja mbili tatu japokuwa sijauza. Uh, kukutana na watu wapya hata kama hujauza, na pia unakutana na fursa, mnabadilishana ah, mawasiliano, haijapokuwa ah, hujauza, lakini watafahamu eneo lako la biashara ambapo unapatikana kuliko ambavyo ningebaki kule nilipokuwa. E, inakuwa hivyo. Biashara tunafanyia wapi, ambao sehemu ambayo tunakuta kwa, kwa kawaida? Mimi niko Mwenge, Mwenge kituo cha polisi. Eh, umeguswa vipi na hili swala la nathamini eh, la kusaidia watu ambao wana shida ya siko seri? Nini ambacho unaweza kuzungumzia hapo? Aa, ah, ni jambo zuri tukiwakumbuka watu kama hao, ndio ah, kunapotokea kitu kama hichi tunakuwa tunawathamini zaidi wao, kwa sababu ugonjwa ni siufahamu sana lakini <laughs> tunakuwa tunawathamini yani watu kama hao katika jamii, na wenyewe waonekane kwamba ni watu na kuna watu wanawathamini eh, eh. Ndio. Sawa, kupitia hii biashara labda tunajivunia kwa kiasi gani? Labda kupitia biashara yangu mimi nimeweza kufanya vitu fulani, siwezi kuacha kwa sababu inanisaidia kwenye kufanya majukumu moja mbili tatu. Kwa upande wako imekaji ah, kwa kweli imenisaidia kukidhi mahitaji muhimu E, ijapokuwa sio sana, lakini kuliko kubaki nyumbani kutegemea mtu mwingine nani asilimia mia moja. Hapana, inabidi utoke kidogo na wewe usaidie, unapata mia mbili mia tatu na unaweza kusaidia nyumbani. Wewe umetoka umetoka nyumbani umekuja kufanya shughuli zako, kwa sababu hutaki kuwa tegemezi moja kwa moja, hata kama umeolewa au unaishi na mtu. Na isitoshe ukuta na watoto, kuna wakina mama kama wewe, kuna wakina dada kama wewe, wako tu nyumbani, hawana shughuli nyingine za kufanya. Una nini cha kuwashauri? Ah, na washauri wasio tegemezi <laughs> wasio tegemezi wa, watoke wajaribu, yani anza na chochote, hata kama una elfu kumi jaribu kuiwekeza, usiwe mwoga yani itajibu. Hata ukipata faida kidogo, hiyo hiyo ndio inazalisha, una, una, unaendelea kujijenga kuliko ukikaa. Yani ukianza unakuwa unapata uzoefu, haijalishi umepata faida kiasi gani au hujauza kabisa, lakini unapata uzoefu. E, inakuwa hivyo bure. <laughs> Sawa, unaweza ukamshauri nini mtu ambaye anatamani kufanya biashara kama wewe, kwamba kuna wale ambao wanaona eh, dada anaweza kai pochi anauza labda elfu sitini hii mi biashara siwezi, labda gharama itakuwa kubwa sana kwenye mtaji. Kuna wale ambao wanaweza kufanya tu biashara ndogo ndogo, unamshauri kwa mtaji kama wa shilingi ngapi na biashara gani labda anaweza akafanya? Ah, biashara zenye mitaji midogo midogo ukafanya biashara yoyote tu ambayo biashara zenye mtaji mdogo ni nyingi <laughs> kama pengine unaposema kuna mtu naye pia naona okay, kumbe naweza nikauza kitu fulani, dada amesema ina mtaji mdogo, biashara za vitafunwa, biashara za unga wa lishe, kuna biashara hata ya nguo na viatu, unaweza ukaanza na mtaji mdogo tu. Kama shilingi ngapi ya, ya nguo na viatu ambao unaizungumza eh, unaweza tukaanza na shilingi moja au laki mbili. Unaweza ukachukua viatu vichache ukaviposti kwenye status yako. Siku hizi watu wanatumia status za, za WhatsApp ama Instagram, unaposti una unachukua baadhi ya vichache unaenda unauza, faida unaotengeneza hivyo hivyo unatengeneza. Wewe unafanya kwenye mitandao pia? Ndio. Mtandao gani ambao unautumia kufanya biashara? Niko Instagram natumia jina Maureen Baby Shop Ladies and Baby Shop kwa sababu nauza nguo za watoto na vitu vya wadada eh, Instagram na pia na posti WhatsApp eh. Hii mitandao wakati mwingine ku, hata kupatikana mtu kukuuliza tu hii shilingi ngapi inakuwa ngumu sana wa haikuvunji moyo ukasema ah, na posti kwa kuna hata mtu anauliza hii shilingi ngapi, japo haji kununua Hakuna hata anayeniuliza, maana kuna watu wanafanya hizo biashara za mtandaoni, ukipita kwenye comment ukuti comment hata moja. Kila siku ni anaposti, haijawahi kukuvunja moyo? Na jeka kwa upande wako wewe inatokea? Ah, inavunja moyo wakati mwingine, ila tunaambiwa usikate tamaa. Yani inabidi yani unakazana. Kuna watu wengine wanaweza kawa wanaona biashara yako hata wasikomenti, lakini unakuta wanafuatilia kimya kimya, siku anaweza kaona kitu kizuri asiseme leo, lakini kesho yake pia akapenda hicho kitu. Kwa hiyo tusiache kuposti, yaani unajitangaza tu kila siku, unajitangaza, usikate tamaa. Sawa, em, tukupe nafasi basi ya kutangaza hii biashara yako, tunakupata wapi, kama kuna mawasiliano pia? Sawa, mimi napatikana na, Mwenge ni Maureen Baby Shop, Ladies and Baby Shop. Unauza nguo za watoto kuanzia mwaka zero mpaka miaka kumi viatu vya wadada, pochi kama zinavyoonekana hapa. Napatikana Mwenge sokoni ama polisi, ukifika umenipata. Namba zangu za simu 0655 mbele. Asante, asante dada. Mtazamaji wa Stein TV, kama ambavyo umeona bwana, wafanya biashara hapo ni wengi na wana uthubutu kweli kweli. Unaambiwa kama unaposti biashara uh, bidhaa zako mtandaoni, haijalishi hata kama kuna mtu afuatilie. Kuna watu wajua wanafuatilia, lakini pia wanashindwa kuzungumza. Sasa pay, maybe anategemea siku fulani anaweza kawa na pesa, anaweza kumtafuta dada Maureen na nika, nika shop chochote kutoka kwenye duka lake. Sasa usiache kuendelea kuposti kama bado unaendelea kufanya biashara za mitandaoni. Wewe posti, posti, posti. Vitu vizuri wakati mwingine unge vinaonekana tu, uh, haturuhusiwi kutazama hiki kizuri, no, kinaonekana tu akitumia nguvu. Mimi naitwa Keti, thanks so much behind the camera, yuko Raji Classic, hii ni Stein TV.